Как люди любят знакомые песенки слушать, да? С детства. Сейчас смертельный номер номер один. <laughs> Песня из кинофильма «Завтрак у Тифани». Да. Ну, я авторов тут написала, могу, конечно, их прочитать. Джонни Мерсер и Генри Манчини. Песня 61 -го года, и она на английском языке.